આ છે સૈણા ખેડૂત મિત્રો અને આ બધું તમને સોયાબી બતાવું આ તે પરિસ્થિતિ કઈ રીતના છે તમે જોઈ શકો નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો હું છું ગોવિંદ પાનસુરિયા ખેતીની વાતો ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે તમે અહીંયા મારી પાછળ જોઈ શકો છો કે સોયાબીનનું વાવેતર કરેલું છે અને એ પણ શિયાળું જે આપણે આજથી આગલા વિડીયોમાં બતાવ્યા હતા કે જ્યારે સુડતાલીસ દિવસની આજુબાજુ છે ત્યારે અને આજે કેટલા દિવસ નથી એ પણ આપણે જાણીશું અને અત્યારે તમે જો ખેડૂત મિત્ર આપણે પિયત અત્યારે ચાલુ છે તમે જોઈ શકો બરાબર છે જો ખેડૂત મિત્રો આજે પંચાવન દિવસ કમ્પ્લીટ થયા બરાબર છે હવે તમને ફાલ ફૂલ બતાવું તમને કઈ પ્રકારનો અત્યારે છે તમે જોઈ શકો જો આપણે ચોમાસામાં ખેડૂત મિત્રો આપણે પંચાવન દિવસ જેવું થયું ને ત્યારે ફૂલ કમ્પ્લીટ માનો પચાસ દિવસે ઉઘડતા એટલે પંચાવન દિવસે ફૂલ ઉઘડતા હતા કોઈ જાતની સિંગ કે કશું બેઠું નહોતું અત્યારે તમે જોઈ શકો શિયાળામાં પંચાવન દિવસે કમ્પ્લીટ ફૂલ ઉઘડી ગયા છે અને એની હાઇટ અંદાજિત અત્યારે છે ને બે ફૂટની આજુબાજુ થઈ છે જોઈ શકો અને એક બીજું કે ખેડૂત મિત્ર આ અમેરિકન અજબ અજબ સોયાબીનની વેરાયટી છે બરાબર છે આમાં અને આપણે જે દેશી વેરાયટી એટલે કે ત્રણસો પાંત્રીસ નંબર બંનેમાં શું ડિફરન્સ હોય છે તમે અત્યારે કદાચ કોઈ ખેડૂત મિત્રે વાવ્યો હોય તો કોમેન્ટ પણ કરજો જેથી કરી બીજા ખેડૂતને પણ ખ્યાલ આવે કે હકીકતમાં જે વસ્તુ ગોવિંદભાઈ કીધી સાચી છે કે ખોટી છે બરાબર છે તો જો ખેડૂત મિત્ર આ વેરાયટીની અંદર છે ને તમે વૈધ અને ફ્લાવરિંગ બંને વસ્તુ એકાદ સાલું ચાલુ છે માનો કે આ જો તમે હું ડોકું બતાવું એમાં ઠેઠ ડોકામાં સિંગ આવે છે સત્તા એને વૈધ ચાલુ છે વૈધ અત્યારે જો તમે બંધ નથી થઈ બરાબર છે અને બીજા સોયાબીનમાં શું હોય છે તો આપણે દેશી ત્રણસો ને પાંત્રીસ નંબર વેરાયટી જે આવી કે માનો સુજાવડો છોડવો થાય એવડો છોડવો થઈ જાય ત્યાર પછી છોડોને સિંગ આવવા માટે ને છોડવો વૈધ બધું બંધ થઈ જાય અને ઠોઠડો થઈ જાય છે અને હાલમાં કોઈને સોયાબીન ચોમાસે વાવેલા હોય અને જે અડબા ઉગ્યા હોય એમાં પણ નિરીક્ષણ કરી શકે કે પાળે ગમે ત્યાં ઘઉં ન માનો તમે જીરું ઘઉં ધાણા સીણા ગમે તે વાવ્યું એને પાળે ઉગે વળવા એમાં પણ તમે નિરીક્ષણ કરી જોઈજો કે સિંગ આવ્યા પછી અહીંયા વૈદને બધું બંધ છે બીજા નવમાં અત્યારે જે સિંગ બેઠીએ છીએ ને કદાચ તમને નરવી લાગશે ને એ તમે ફાડશો ને અંદરથી ઈયળ નીકળશે બરાબર છે ઈયળ પણ લાગીએ છીએ પણ એ એ લાગ્યા પછી સિંગમાં બેસી જાય અને સિંગને જ્યારે નુકસાન કરે ને ત્યારે ખેડૂત મિત્રને આપણને ખ્યાલ આવે છે કે આણે એ નુકસાન કરી કરી નાખ્યું છે બરાબર ત્યારે પછી બહુ મોડું થઈ જતું હોય છે દવા મારવાનું બધું વસ્તુ બરાબર છે એટલે આપણે આની અંદર એડવાન્સમાં બધી વસ્તુ કરી છે એડવાન્સમાં એટલે કે ઈડ આવે એની પહેલાં આપણે દવાનો રાઉન્ડ આપણે બે રાઉન્ડ આમાં મારેલા છે બરાબર ક્લોરોસાઇપરના જે આપણે આગલા વિડીયોમાં જે બધી માહિતી આપેલી હતી જે જે આપણે માવજૂદ કરીએ અને કોઈ પણ ખેડૂત મિત્રને માહિતી જોતી હોય તો આગલા વિડીયો પણ જોઈ શકે છે તો દેશી અને આમાં એટલો ડિફરન્સ છે કે આની વૈધ બંધ નથી થતી અને હાઇટમાં પણ સારું રહેશે આપણે ચોમાસામાં તો ખેડૂત મિત્ર આપણે ત્યારે પણ બતાવ્યા હતા કે બધાની હાઇટ બંધ થઈ ગઈ આને જ્યાં સુધી પાયકાન ત્યાં સુધી એની હાઇટ એમને કન્ટિન્યુ ચાલુ ચાલુ રહેતી તો એક આની એક બેનિફિટ એ છે કે હાઇટ એની પૂરી થાય છે અને જ્યાં સુધી એની વજને બધું ચાલુ હોય ત્યાં સુધી એનું ફ્લાવરિંગ પણ ચાલુ રહે છે તો આ ટાઈપના અત્યારે છે આપણા ફૂલે વિક્રાંત છીણા છે જો ખેડૂત મિત્રો આ આપણે પંચાવન દિવસના થયા છે બરાબર છે તો તમને બતાવું જો અત્યારે એમાં ફૂલ ઉઘડવાનાની ધોમ ચાલુ થઈ ગયા છે અને બીજું કે ખેડૂત મિત્રો આ છેણા એ ત્રણ નંબર અને આમાં બેમાં શું ડિફરન્સ એ તમને બતાવું કે માનો આ આપણે જે બ્રાન્ચ છે જે ડાળી જે ફૂટી છે એની અંદરથી જેટલી જગ્યાએ આપણે જે ફૂલ ઉગડે ને ત્યાં બધી જગ્યાએથી આ રીતની બ્રાન્ચ નીકળી છે જો પેટા શાખા બ્રાન્ચની અંદરથી પેટા શાખા બધામાં નીકળી છે એટલે થળિયાથી માનો કે આપણે દસ ડાળ ફૂટી હોય તો માનો સીધે સીધી દસ બ્રાન્ચ આવતી હોય બરાબર છે તો એની અંદરથી પાછી બધામાંથી પેટા શાખા ફૂટેલી છે એટલે અત્યારેના સીણા તમે જોતા એવું લાગે છે કે જે રીતે આપણા ગુજરાતની અંદર ફૂલે સંગમ અને ફૂલે કિમિયા જે સોયાબીએ જે પરફોર્મ આપ્યું એ પ્રમાણે આ એ જ યુનિવર્સિટીના છે જે મહાત્મા ફૂલે રાહુરીની અંદર આવેલી યુનિવર્સિટી છે એમના જ સંશોધિત જાત છે કે ફૂલે વિક્રાંત અત્યારની પરિસ્થિતિ જોતાં એવું લાગે છે કે જે રીતે સીણા આપણે સોયાબીએ પરફોર્મ આપ્યું ને એ પ્રમાણે સીણા પણ પરફોર્મ આપશે અત્યારની પરિસ્થિતિ જોતાં એવું લાગે છે કે સારામાં સારા ઉતરશે તો બસ ખેડૂત મિત્રો આપણે આઠ દસ દિવસ પછી પાછો વિડીયો મૂકીશું અને સોયાબી અને શેણાની શું પરિસ્થિતિ છે આવતા પાણે પાસે વિડીયો મૂકી અને ખેડૂત મિત્રને જાણ કરીશું કે આઠ દસ દિવસમાં પાછો શું ડિફરન્સ પીડ્યો તો બસ આજના વિડીયોમાં બસ આજે આટલું જ નમસ્કાર